Der Himmel bricht auf, die Sonne kommt raus. Das Glück nimmt einen Anlauf. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Die Luft ist klar, du bist da. Jetzt weiß ich, worauf ich aus war. Oh, oh, oh. wenn das Glück deinen Namen nennt. Dein Herz macht einen Purzelbaum. Jeder Tag wird zum Happy End. Lebe deinen Traum. zerfließt. Musik ergießt sich leis. Oh, oh, oh, oh, So sieht's aus im Paradies. Und jetzt, wo ich den Weg weiß, oh, oh, oh. wenn das Glück deinen Namen nennt. Dein Herz macht einen Wurzelbaum. Jeder Tag wird zum Happy End. Lebe deinen Traum. findet alles einen Sinn. Ich bin froh, dass wir zusammen sind. Wenn das Glück deinen Namen nennt, dein Herz macht einen Purzelbaum. Jeder Tag wird zum Happy End. Komm, lebe deinen Traum. Wenn das Glück deinen Namen nennt, dein Herz macht einen Wurzelbaum. Jeder Tag wird zum Happy End. Lebe deinen